Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag eh, weer meenemen in de zaterdagmiddagdienst, eh, ja, de laatste zullen we zeggen. Ik heb zojuist eh, de briefing gehad vanaf de vroege dienst en de overdracht met de zaken die afspeelden. Nou, er is deze ochtend eigenlijk vrij weinig gebeurd, alleen een ongeval. Dus geen dingen waar wij in de middag ons rekening mee moeten houden. ook lopende dingen is het vrij rustig. Dus nou, we hebben onze handen vrij zeg maar, om de avond te doen wat we willen en de meldingen op te pakken wat er gaat gebeuren. En wil ik jullie ook nog eh, graag bedanken weer. Ik heb de afgelopen dagen weer een hoop fanmail gehad, een aantal kaarten en zo'n doos eh, bonbons. Nou, jullie daarvoor dankjewel. Top, leuk, super. En eh, nou, we gaan gewoon zo door. En dan ga ik jullie voor vandaag weer meenemen. Klein stukje, waar moeten we heen? Naar de centrum. Dus dit is vaker zo, of dat niet? Nee, eigenlijk nooit. Oké. maar ik heb die scooter nog niet zo lang. Ik had die voor een uh, snorfiets, maar daar mochten ze wel met z'n tweeën op. Op een snorfiets? Ja. niet. Nee, dat mag ook niet. Jawel, daar heb ik over gebeld toen in de tijd. Ze hebben gezegd dat zolang een kind goed ondersteund zit, met de voeten en de rug en zo, dan mogen ze gewoon eh, op een snorfiets ja, dat is u dan... een eh, dus... Eh, het is u dan wel verkeerd voorgelicht. Want Ja, nou, ik heb toen echt nog gebeld in de tijd. Hi. Mag ik even vragen wat u doen bent? met Maar is dat van u? Het lag daar. Nou, als afval of zo ben je nou aan het slopen? Want uh, eh, dat lijkt... Daar. Ja. Maar is het voor jou dan? Nee. Maar als iemand het daar legt, ik weet niet. Het is van niemand iemand op het, het vergeten? Van Place to Be misschien? Wat zegt u? Misschien is iemand van Place to Be het vergeten? Ik denk niet, want het is een oma's Ja, maar dat denk jij, dus dat ga je voor iemand anders invullen dit is Maar u heeft hem dus net gemold, begrijp ik? Nee. Dat was al zo? Ja, dit was al zo. Dat was al zo? was ja. zo, maar je was er wel mee aan het gooien net. Ja. En Waarom? wat is daar de reden van dan? Nee, verfilmen. Je filmt je? Wauw. Heb je geen voetbal? Nee, voor mij is ah. gestolen. Gestolen? Ja, je moet dus, eh, spelen. Ah, ja, nee dat absoluut. is Frank. Ja? Maar eh, snap je dat we je er wel even op aanspreken? Of vind je dat raar? Want ik, nee, nee, ik vind Oké. Okay. Gaan we verder Nou, als je die stoel eh, anders even gewoon uit zijn container neerzet. Als die van PCB is, dan komen ze er maandag wel weer achter. Ja. En eh, als je je verveelt, ja het is heel vervelend, maar probeer even wat anders te verzinnen. Dat je niet over geen dingen sloopt. Ja, maar dit was zo goed. Oké. Okay. Behalve dat je staat met Hi. Dat mag. Klopt ja. Ben je een vlogger? Ja. Ah. Ja. Kom op, telefoon schiet op. Geen filmen? Zo doen? Ja. Dat klein. Moet je niet weten over maken? Maakt dat niet uit. Oh. Dus dan worden ze beter, toch? En pas ik er niet op in <laughs> Nou, zojuist in het centrum een voertuig gecontroleerd dat eigenlijk geparkeerd stond op de rijbaan, zeg maar, maar ook reed in een gesloten verklaringsgebied. Nou, je meneer kwam uiteindelijk later aanlopen, dus even gecontroleerd. Bleek dat hij even met spoed medicatie moest ophalen voor zijn vrouw, die was geopereerd aan de kaak. Dus nou, we hebben het daar ook verder bij gelaten, zijn waarschuwing. Meneer, 25, gaf. Gaf zelf ook aan dat het geen handige locatie is. Een fietspad? We gaan zitten, 22 meter. dit is een oversteekplek, hè? Nou ja, lijkt me wel. Nou, verwacht wachten tot eh, ik zeker weet dat die auto's niet gaan rijden. Maar eh, dit is niet echt handig. Voor, ja, lijkt me handig. En beter voor de portemonnee. Ja, oké. Hoe moet ik eronder? Je staat zo met je fiets, zo draai je om. Het is niet heel moeilijk. Je zegt dat je begrijpt. Ik zeg nog, het lijkt me ook beter voor je mee. En vervolgens dan zet je twee stappen en dan steekt dat nog over. Dan gewoon auto's aankomen rijden. maar... heb, je, heb je legitimatie bij je? Bij deze voordat je legitimatie? Ik wil wel nummer Nou, zo is een beetje halverwege de dienst. Het is inmiddels 6 eh, uur. We gaan even een hapje eten aan het bureau. Ik heb eh, dit keer wat nasi eh, klaargemaakt. Het is zeer rustig buiten, wel een hoop controles gedaan en wat hotspotplekken meegenomen. Eigenlijk weinig bijzonderheden verder. Dus hopelijk brengt de avond wat meer spanning, zullen we maar zeggen. Er is juist een melding van een eh, passant dat hier eh, gedumpt afval zou liggen. Nou, we zijn even te plaats geweest en eh, nou, we hebben net even gekeken. In ieder geval kunnen we helaas geen adres van dat soort zaken achterhalen. Dus dat houdt dan voor ons verderop als onderzoek, zeg maar. we geven het nu door aan de gemeente en die gaan het in de loop van de nou, week ophalen en weer weghalen. Hoi, goedenavond. Hoi, dit is mijn RWB. De ze? dat ik even staan nou is dat een gesloten verklaring uit. Oh, ik dacht is open weer. Voor één wil, maar voor terug niet. Uh, nou, begrijpen. Van mijn collega, ik, ik weet... Ik ben ja? kok. Ja, ja, ja. Ik zal begrijpen. En ik ben net klaar, ik ga even... Je dus ziet de Ja, of niet? Ja, ja, dat hoekje. Ik ben kok daar. En ik wist echt niet. Toen hebben we gezegd, één... Goedenavond. Goedenavond. Hoi. We kregen een melding dat er een heel groot fik zou zijn. Nou vind ik dat eh, <laughs> inderdaad nog wel meevallen. Ja, maar, eh, we houden het allemaal in de gaten. Dus het valt er wel best mee. Ja, het valt dus, inderdaad wel eh, mee. Een buurman die kwam net al, maar je de plastic op. Ik zei ja, komt goed. Dat was een, oude pion die hadden had gevonden ergens. Mhm. Maar ja, dat, dat eh, is onder controle. Ik kom hier om de vijf minuten even kijken of alles eh, goed gaat. Nou ja, dit is, eh, dit is het. Ja, alleen is het niet heel handig dat in gemeenteplantsoen Nee, dat klopt. zo zeggen. Nee, dat klopt. Jullie, hebben jullie geen vuurkorf? Hadden we. Hadden jullie? Hadden we, maar ja, die is inmiddels zo vaak gebruikt dat het eindoefening is. Eindoefening. want ter ere van wat is het feestje? is Omdat het vandaag een mooie dag is. Oh ja, nou, <laughs> nou goede reden natuurlijk. Ik denk dat het om een verjaardag gaat, dat hij misschien om een vuurkorf moeten vragen. <laughs> nee. Maar nee, dat, dat is niet. auto met blauwe lampjes. Dan kan de auto die het dichtbij Nou, ik kreeg juist een melding van een aanrijding. Er was een eh, voertuig dat stond stil bij de rode verkeerslichten. En een ander voertuig is daar eigenlijk zonder remmen op in, eh, ingeknald. Er waren wat collega's bij eh, in vrije tijd, een burger zeg maar. Die hebben de bestuurder van de auto die achterop knalde aangehouden. Nou, dat is een aanhouding met enig verzet geworden. Dus de verdachte is overgebracht naar het, naar het bureau en die zal daar verder gehoord worden en onderzoek gedaan worden. het slachtoffer is hier ter plaatse onderzocht door de ambulance. Nou, het letsel viel gelukkig mee, dus hoeft er niet mee. Er viel nou, wat, wat spierpijn over, aan over voor de rest eh, worden de voertuigen nu weggemaakt of opgehaald, of die zijn inmiddels al weg. En er zal er eh, dossier op worden gemaakt tegen de verdachte. like those Staring at the moon We'd go to bed In my arms, you're safe and sound without a threat And I can't wait to see what happens next How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail? Nou, het is inmiddels 11 uur, de dienst zit er uh, alweer op. We begonnen eh, zeer rustig, een aantal controles staan van voertuigen en eh, nou, even dat, eh, die getuigenverklaring een handtekening gehaald. Aan het eind nou, wel die melding van het ongeval, Het is best wel een groot ongeval geweest. In ieder geval, het klonk heel groot toen hij binnenkwam. nou, het slachtoffer valt gelukkig mee, dus dat is allemaal in orde. In ieder geval, de zaak zal morgen verder door de recherche afgehandeld worden. En er wordt de verdachte daarin gehoord. In ieder geval, voor vandaag zit het voor mij erop. De nachtdienst is inmiddels begonnen. Leuk dat je er weer was en weer hebt gekeken naar deze vlog. Voor nu eh, fijne avond of eh, tot ziens en tot de volgende keer.